já àkókò ẹbí sáà ẹ̀. Bẹ̀bọ̀n. Atọ́jú ta pọ̀ tọrọ ló kà ní. Ẹ̀tẹ̀ láì fò ní tó tó túmọ̀ bẹ́ẹ̀ dùnmọ́ ní ẹ̀. Mọ́sọ̀ tó tó àárẹ̀. Ma chérie. Oh, ma chérie. Ça va Ça va et toi Ça va très bien. Ma chérie, je te dis, désormais, appelle-moi. Madame iPhone Je te dis, on de qui vont vous offrir de l'us Vous sortez avec, avec, avec ces losers. Regarde ton portable. je te Je te donne. Tu me donnes Oui, je te donne. Oh, J'en aurais même plus besoin. Wow, iPhone Chérie, tu vois ce que je te dis Quand je te demande de m'offrir des trucs, tu, tu n'es là que tu me fais des promesses. Le 14 regarde, pas une 12. C'est du coup... Mais moi, je... tu me déçois, chérie. Sérieusement, tu me déçois. Je vais te montrer ce que je vois. Non, ça, ça, ça, ça. non, c'est pas iPhone. Ayé pas quoi là. Yé gbàgbọ́ ẹ iPhone user. Mo plan de. Yọ̀dọ̀ náà tó di gba mi Comment alomi náà bẹ bolo fẹ tó kpakpọ nu gbọdọ yìí tó ìbò ìbò lẹ wíwẹ ìbò lẹ wẹ ìbò c'est à toi c'est à toi je vous vois là avez mangé wẹ kpọ ni yóò kúlẹ̀ mú mọ̀ bíbí ni. ó fẹ́ gbọ́mọ wọlé ọmọ mánà jókòó tó kù ó fẹ́ gbọ́mọ